قصبے سوپور کے کے گاؤں ڈورو کی پی ایچ سی میں مریضوں مریضوں لیے کوئی سہولیت نہیں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عام

ملازم تو آتے ہیں وہ تو ڈیوٹی دیتے ہیں لیکن جو ہونا چاہیے تھا بیماروں کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی انجری ہوتی ہے ہیڈ انجری ہوتی ہے سپائنل انجری ہوتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ان کے بچاؤ کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے فیسلٹی جو کہ تو ہیں ایسے بلڈنگ ہے اور کچھ اند کچھ معمولی سی ڈریسنگ ہوتی ہے وہی ٹریڈیشنل کچھ اس میں کچھ سوفیسٹیکیشن نہیں آئی دیکھا کہ کس طرح صحت کے حکام کی لاپرواہی کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ سی ایم او بارہمولہ کے نمبر پہ کال کر کے انہیں اس مسئلے پہ ایکشن لینے پہ مجبور کریں میں ہوں صدف خورشید کشمیر انہرڈ کے لیے سوپور سے